Moja kati ya matukio yaliyotokea wikendi hii ama yaliyofanyika wikendi hii ni pamoja na tukio la kutawazwa kwa mfalme wa Uingereza King Charles watatu, yaani tukio la the coronation of King Charles watatu lililofanyika pale Westminster Abbey pale London. Ukiachana na matukio ya kutawazwa yaliyohudhuriwa na wakuu wa nchi mbalimbali ulimwenguni, pia tukishuhudia Queen Kamia naye akivishwa taji lake na upande wa Tanzania, Dr. Asha Rose Migiro alimwakilisha Rais Dr. Samia suluh Hassan katika zoezi hilo. Baada ya tukio hilo, kulikuwa na performance ya wasanii mbalimbali, ambapo lilikuwa linaitwa Coronation Concert, na moja kati ya wasanii waliowakilisha Afrika ni pamoja na malkia wa Afrobeat na esi mwingine bali ni Tiwa Savage. Tiwa Savage amekuwa na mafanikio makubwa sana kwa muda mrefu katika muziki wa Afrobeat ambapo tumeona amekuwa kio kwa wasanii wengi wa kike hapa Afrika. Sasa huu mchongo unaweza ukawa umekaa vizuri sana kwa upande wa muziki wa Nigeria kwa sababu si nafasi ndogo. The Coronation Concert ilikuwa moja kati ya tamasha kubwa la uapisho ama la kusimikwa ama kutawazwa kwa King Charles wa tatu pale London na, na kutoka Afrika Tiwa Savage, msanii wa kike huyu akapata nafasi hiyo, lakini pia alipoperform pale ilikuwa ni shangwe kubwa sana, watu walimpokea tofauti, performance nzuri sana, na yeye mwenyewe akaichukua ile clip ambayo aliperform pale akaiweka kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba ipo siku mwanangu, nitakuja kukwambia huyu ndiye Tiwa Savage. Inaweza ikawa historia kubwa sana kwake, lakini pia kwa muziki wa Nigeria kwa sababu wameweka kumbukumbu nzito, na kuanzia hapo lazima watu wengi ama halaiki iliyokuwepo katika uhapisho huo ama kutawazwa kwa mfalme Charles pale London, basi wataufuatilia muziki wa Nigeria kwa karibu sana na watawapa masikio wasanii wa kike kutoka hapa Afrika. Hayo ni mafanikio ya kujivunia, lakini je, tutoe komenti vipi kuhusiana na Afrika Mashariki ambapo wasanii wengine wapo hapa wenye uwezo mkubwa lakini hawakupata nafasi kama hizo. Tatizo ni nini? Tatizo ni wanamuziki wenyewe, wadau wa muziki, management ama nani? Shiriki nami kwenye comment hapo tuweze kwenda sambamba. Mimi ni Meki Mchane, Mr igo Mpaka wakati mwingine.